भैयू महाराज आत्महत्या कांड की खलनाई का पलट पुराणिक जी हाँ जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने रूप जाल में उलझाकर भैयू महाराज को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को ही गोली मार ली जी हाँ इतने बड़े राष्ट्रीय संत को ब्लैकमेल करने वाली युवती पलट इन दिनों जेल की हवा खा रही है उसे जेल की रोटियां और जेल की दाल रास तो नहीं आ रही लेकिन वो यह जरूर याद करती है कि भैयू महाराज के आश्रम में वह कितनी सुखी थी और किस तरह से भैयू महाराज से वह प्रति माह डेढ़ लाख रुपया वसूल करती थी जी हाँ भैयू महाराज से अपने संबंधों के चलते पलक द्वारा सेवादार विनायक और शरद देशमुख के साथ एक ऐसा जाल बिछाया गया जिसमे राष्ट्र संत भैयू महाराज घिर कर रह गए और उसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का लंबा सिलसिला इस सिलसिले की इंतहा ये रही की पलक द्वारा भैयो महाराज पर यहाँ तक दबाव बनाया गया कि भैयो महाराज उससे शादी कर ले जी हाँ एक सामान्य परिवार की लड़की पलक जो कि आश्रम में मात्र नौकरी करने के लिए आई थी वो धीरे धीरे आश्रम में अपनी पैठ बनाती गई और बाद में तो ये हालत हो गई की उसने भैयो महाराज के बेडरूम तक पर कब्जा कर लिया था सेवादार विनायक और शरद देशमुख के संबंधों के चलते इन तीनों ने एक गैंग बना ली और फिर ये भैयो महाराज को ब्लैकमेल करने लगे हालत यह हो गई कि भैयू महाराज ने जब डॉक्टर आयुषी से शादी की तो पलक द्वारा वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया गया तभी लोग ये इस बात को लेकर आश्चर्यचकित थे कि एक साधारण लड़की की इतनी कैसे हिम्मत हो सकती है कि वह एक राष्ट्र संत को वो भी उसकी शादी के अवसर पर इतना अधिक धमका रही है उस समय भी उसे समझा बुझा कर वहां से रवाना कर दिया गया लेकिन उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ती ही चली गई उसने अपनी बहन की शादी में भी भैयू महाराज से भारी भरकम राशि खर्च करवाई और धीरे धीरे वह भैयू महाराज से प्रति माह डेढ़ लाख रुपया वसूल करने लगी उसकी डिमांड बढ़ती चली गई उसने भैयू महाराज से ढाई लाख रुपए प्रति माह की मांग की और इसके साथ ही यह भी मांग की भैयू महाराज को अब उससे भी शादी करना पड़ेगी इसके लिए उसने 16 तारीख की डेडलाइन भी दे दी जिसमें उसका साथ दिया सेवादार विनायक और शरद देशमुख ने भैयू महाराज पर जब दाती महाराज के प्रकरण की जानकारी भैयू महाराज को मिली तो वे बहुत घबरा गए उन्होंने उस वीडियो को लगातार आठ घंटे तक देखा और इसके बाद जब पलक द्वारा उन्हें धमकाया गया और सेवादार विनायक द्वारा यह कहा गया कि पलक उन्हें साने की धमकी दे रही है तो भैयू महाराज चौतरफा तनाव से घिर गए और अंततः उन्होंने अपनी जान ले ली भैयू महाराज आत्महत्याकांड की एक खलनाई का अब इंदौर की जेल में रोटियां तोड़ रही है और इसके साथ है सेवादार विनायक और शरद देशमुख